Bakomi kokana nga mwa trop. O oh, lola so tomoni ete obeta ye, lola so tomoni ete obuka ye, ye bilobaloba eleki na TV. Ya mikanisa ni doge, nga mpe naozela no ba maître yango nano, soki na ba ba maître toyebana nao mpe na makofi. Oh, babi ma charité bien m'ordonne commence par moi-même. So bolingi bomona artiste na bino lola mosheni mpo mikolo baobenga nga un prisonnier qui vit dans la liberté. Talaka na linga père na nga na mère mingi eh, do yango moni esalaka mwa ke natika na nga mwana ndule nakotala retour eya te mpo toyebi deja so okoti de na ndako wana il faut retour eyela Et voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. C'est votre humble servante Naomi Moussa Airfox One câble mère. Naomi Moussana Missana vraiment na Kombouana. Salutations déjà à celui qu'on appelle PHD yo ngo heritier yo ngo vraiment salutation à toi mon chef ba tuf na ngai na moni lisusu mon boss mon boss mon boss heritier kaleba motema ya ris ya kaleba vraiment merci na bino nionso bolingaka canal de star boyebi ken emission na yambelaka bino ba star nionso ba comedia ba musicien bato nionso basalaka mosala na bango malamu vraiment na yambaka bango eh l'actualité nous oblige Toujours kaka nde actualite e obligea nga toujours ya ko luka ba oyo bazo sala buzz na minute oyo. Vraiment lelo nao yambela bino eh, l'un de soldat ya ya groupe Cinarc bo yebi ye bien Lola. Vraiment naza na ye dejà naye ko luka ye awa po to beta masolo yango ndenge nini bo yebi ba news yango ndenge nini ezo se passer, ebandaki ndenge nini ti ekomi ndenge nini. Vraiment merci na oyo asimbi bilili kaka nde bo mona nga na ba ndaku na bino Eeh Christelo vale bolobi balobi mobali ya mbinga Ornella Musayi ma grande sœur cherie vraiment merci na bino nionso boza branche famille Musayi mobimba Blaise Musayi eeh Anto Musayi nayebi ke boza branche bozala toujours branche na HD consulting TV bolanda ba news ya solo na vection vrai kaka nde bolingaka eeh Naomi Musayi na bino vraiment naza dejà ensemble na Na invite na ngai ya lelo tomoni ye na comprendre te na moni ye ao tore libende na yebi te soki eza nde soki ao eh. Bonjour. 1300 1400 1500 3500 4000 2000. Kaka yo kaka na nzoto oyo lola omemi yango pena ti na 4000. Bonjour d'abord. Ouais bonjour Naomi Musayi omoni babe Sport eza d'abord kisi oyo ezo kimisa no corona virus moi lelo biso ba artiste toko zala ba fenein te hein lelo ba artiste mso omonaka so est ce que oyebaka sport ba tongio tongio basala basala ipman oyebi sport ya ipman sport ya ba chenzen ya kobuka ba mire donc ya komata donc yango moni nga pa tanke artiste par rapport ya ba rankine po bakomi kokana nga mwa trop Oyo lola soki tomoni ye tobeta ye lola soki tomoni ye tobuka ye ye bilobaloba eleki na TV ya mikanisa ni doge nga mpe naozela no bametre yango nano soki na ba bametre toyebana nao mpe na makofi oh, babi ma charité bien m'ordonner commence par moi-même de avant babeta nga nga mono afo namibeta deja Ouais. Voilà merci merci vraiment toyambi yo tosepeli toyamba yo na HD consulting TV na emission na nga canal de star un mot na ba fan na yo ba moni yo lisusu na site oyo. Ouais mot na ko pesa na ba fan na nga bo s'abonner na massivement na site oyo so bolingi bo mona artiste na bino Lola Mosheni po mikolo ba benga nga un prisonnier qui vit dans la liberté eh, omoni lelo bato te bakomi oluka bapesa bango ba liberté provisoire de liberté provisoire nde nga Eh donc esuka o liberte provisoire nga eh donc na pesi ba fanatique na nga tout bao tala nga na monde entier wana na moni ya Willy Musheni inamovible le veritable code ya mboka pourquoi pas Kuku Nyungu Mwaka El Shanto de Kimbanseke le conseiller hein ba bi Kuku Nyungu Mwaka hein El Shanto de Kimbanseke pourquoi pas Wami Miguel le gout de vivre hein Wana pe kaka na ndenge ya Paris donc on est ensemble toza pena kimia ba fan na nga donc naza awa na Naomi donc ba question eza ya yo ba reponse ya nga donc naza pret ya ko repondre na nionso sauf rien. Voilà merci merci boyebi ye lola musheni soldat ya tongo ya groupe sinac mais eza mbala liboso to yambo na kati emission au canal de star okoyebisa biso mwa Parcours na yo ya muke malgre tokota na ba actualites news eza makasi betela biso mua lisolo na okotaki art ndenge nini? Bon parcours na nga na ndenge ya monde ya art omoni ba biso toza bana oyo tolingaka nao art mingi banda nao na bomwana deja mua ba mambu deja ya ba bilamba kovanda deja na ba vieux ya ba artistes nga nakoti monde ya art na atant que danseur. Po na banda kobina makasi na banda kopesa pe mingi ba dance so lelo boyoka ba linda castro po ba vie na biso bada komoda new man grace ba biso ba lola musheni na banda monda art na ndenga na ndenga miziki mais toye otala monda miziki yango mwa ba complication ebele ebele nde na ya kokutana na vie na nga jose de londres sida bilamba facile a gare hymne national guerisseur oyo na profite na pesa mbote ye nde moto amema nga na monda theatre mais apart wana na kenda ba teste na ba wenge na kenda ba teste na ba college de noble Donc na tamboli mwa trop na monde ya ndule Na beti beti pe na ba orchestre sima ndaku Mais oyebi kaka miziki ba senga nga na lia père na mère Tala kaka na lingaka père na nga na mère mingi Donc yango omoni esalaka mwa ke na tika na nga monde ya ndule na kota na nga Mais il faut retour eya te po toyebi dejà soki okoti dejà na ndaku wana il faut retour eyela yo Te nga naza mutu oyo nayaka na Adonai Retour eyaka Nga bela liboma ba serie moko Retour pende eyaka mutu pende ekrakaka Mais tant que nayaka na Adonai hein Lola musheni eh lola musheni pardon lola musheni wana eh, yebi biso na vine ota lola musheni donc eh. amwana ya wili musheni te omoni lelo baloba reconnaissance eza matabisa ba bien fait donc ya wili musheni na profite na pese mbote kota otala nga namoni papi musheni ba fossette namoni ba jalma musheni namoni ba trésor kabuyeti liswa mokonzi pourquoi pas mama rita musheni babi mwasa pembe mwasa akimisa bangungi na ndenga ndako taka mère apesa nga loso na lutu te Alesa nga loso na fourchette soso nayo lia loso kaba loso ekueyaka pona mesa na lutu donc kombo y'a willy musheni si tolata kombo y'a willy musheni va aida nga trop na monde ya art omoni ba ekomaka na ba moment mwa boye nakomaka neglige na monde ya art tangu vie na nga london ake mikili nazalaka sous na esika yako kimela tse Nde na betaka disque na yembelaka vieux na nga Willy Musheni olobaka oza na mbongo somba masanga to mela donc na komaka ko leka TV na komaka ko lobela nde disque na nga oyo oyo na betela ya Willy Musheni yango pe na profite pe na lancer message po bientot acoustique pa la ngile ezo ya avec ba tongio tongio po artiste azalaka kaka na comedie te ba vieux na biso ba maitre epayi ba manguau ba yemba donc ba mbuta likasu ba yembaka bo yebi ndenge makambo yango ekendelaka donc eleka na ba sens ya bongo donc ya Willy Musheni aza vieux oyo a aida nga trop Nde naba te na lata kombo ya ve que toleka ba emission mosusu oyekisa nga oh buaka de mabanga soki nga na na ba liste ebele ba ngambo ebele d'ailleurs willy mushe dejà na longoli ye donc tangu ye moko aloba dejà lola mushe ye moko penza ve kote aza po ye azalaka mingi na ba ve na biso ba rambo ba quadra kora azalaka na ba ve na biso ba vote singa azalaka na ba ve na biso ba ya papy matalatala hein ba ya papy matalatala wana penza ba ve po ve vote singa mikolo aza na memling tala kaka na memling chaque jour afutaka 10000 dollars Vieux oza na l'art vote esinga superieur toza na bango ensemble omoni lelo oyo monde ya art eza monde ya ba prisonnier baartiste il faut bayebaka eloko wana art eza monde ya ba prisonnier mpo anini artiste ezala soki abimi babika yo te artiste ana abima seke azalaki na prison azalaki na ghetto nde abima Biso neti na minutes oyo c'est pour cela tant que prisonnier qui vit dans la liberte donc c'est moi liberte provisoire malgre toza na biso na cour te nga omoni biso omoni coach achaka mutema pa ba joueurs oyo ba na banc biso toza na biso na na ba bango ba rene na bango nde na yebisa bango ke sika na bango kala na biso po succès oyo ba sala nga na sala ngo Nasala succès na ba lavinura, ba linda kasso, nasala succès na ba delondre, basi ya poto oyo bango bazo sutukela lelo, nga na boya mwasi ya poto. Oboyaka ye ndenge nini? Onayebisa ye pena non je refuse. Pona mère ya kin a. Oh nga na no mukongo biso toza ba kongo tangu nake luka ba koko na nga ba nkulu na nga po biso to vivaka na ba nkulu tangu nake pena mbanza ngungu na koti ba loma ba gombe matadi ba lufutoto ba kiazikolo ba kingopolo Hein, nakutana pena na ba nakutana pena na ba kokoba nanga babite yo fo bala mwasi ya mono kwa mboka donc yo kameke kia kukia kukia ngani kia ngani tanga pe kombo ya mère place za yo ouais wana ko raté te malgré papa emba hein wana pena ko raté te Pamela Kese ditumwene lubanzadio hein Pamela Kese maman Esther Ortis Belian wana mère a parler toko wanga na mère tomoni lelo oyo ba artiste toko mona mo ba honte ya kotanga basi na biso na TV Fally ipupa atangaka na nike chop ayembaki mais basi ba derangaka ka fally vensone afulaka ba mampata mais ba nzele ba derangaka ka vensone papa wemba ayemba amazon abi amazon eh abi amazon aza ne mais mukara mais mais ba petit pe bazarias eh donc mère mère amazon arataka te mais ba petit na kurudimba pe mwa quartier 1 po moni ye mwa pe mwa quartier 1 Sala ka mwa bien couloir ya kimbuta ya mwa pe mwa première rue eh, c'est un peu ça quartier de ata trois ata quartier de ata trois eza ka ça dépend ne ka Mercedes olinga to kende donc soit lingi barbecue ane leka na 4e rue to koma eh. Voilà, merci plaisir ya danger ya Olanda ya yo yo ambela bino Lola Mushe linga mono naza ravi na esengo makasi Lola Mushe Ebandaki nanu ndenge nini Liz na Caleb bakoma na ba matata? Te omoni lelo tangu ozo loba nga nao benga nao jezabel eh wana aza ndenge ozo loba wana tata jezabel omoni lelo oyo tozalaka na souci ya art na mboka na biso congo ba artiste tokemba Art na Congo eza na mbongo te preuve en est toza reconnu te na ministère ya culture et art toza valorise te lelo bana mikuse lokola ba tshukuma mwa ba petit mwa mikuse lokola ba tshukuma na ba tshukuri bao beta biso ba ini edu omoni ndeko na nga alalaki Jezabel alalaki aloti Akanisi akomi Ini Edu, akanisi akomi Mama Mapasa oyo afilma Nigeria mpo amema na ba propos oyo azomema. En tout cas nao regretter makasi, ba artistes tozala na bolingo. Nga nazala heure moko mpe osali mpe tournage nabengi mpe ba masta na nga ba Tongio Tongio, nabengi mpe batu ebele mais osanti que bayaya baye tournage te, toyedanaka. Mais eza te que Tongue Tongue aki a porter nga plainte to ba Hiroshima nde ba wana ba Mimi ba wana baye te et Lola faut to porter plainte alie ba œuvres na biso boye boye boye ba nini to porter pe ba ndeko na nga baye sanga na futa bango 200000 dollars na zua yango wapi eh nga mona yo nde na za wana eh yo oyebi so ba kuku ningo mwaka El Santo ba tindi ba code te ba Wami Miguel ba tindi te ti to zelaka ba fin du mois donc ezalaka misik ndeko azala motema malamu lelo moto ako mona po eza Caleb Toukebana na Range MSo Range yango ba kabela na bango eh Le voisin croyait que vous allez manger du viande mais toi meme dans le cœur tu sais qu'on a mangé les matembele donc il faut garder dignité de la maison donc c'est par rapport à ça donc tondima te tobebisa art na biso moko biso monde toluka tomema yango likolo eza te ke tokomaka na baconflit baranki ke saisai na esobe baoyokana te saisai na boye ngai na tozwa suspension Po nauta koleka tele, ba Hans Luzolo na ba Delondres basalaka ba emissions pe a propos nanga, nga pe naleka te fata ke ya lola. Naboya pe oyo se nga naboya po nga po nga apart art na Firenze ba vie na bango en dehors ya art nayebi ba vie na bango, nayebi façon bakemba, façon tozalela donc soki tozoyaka na ba tele toyaka na ba tele po tosungana tokolisa culture na biso et non tozongisaka culture na sima. Be wana pena eza mwa pasi. Sikoyo mambo yango na justice ekomi na niveau nini po toyoka il parait que Caleb bakangi ye soki pe ndenge nini. Te eh soki bakanga ye fe nde nde nde tenue eza te omoni te ke tenue eza tenue nini te oyo eza tenue ya fe nga nde munalatisa yango 200000 dollars na nga nde munafuta yango eh Nga mona nao beta kumba wana pona minutes oyo nao sola na ba Flory Mbadu hein mwana vieux na biso Jacques Mbadu paix à son ame Jacques Mbadu gouv ancien gouverneur ya bas Congo ba Flory Mbadu ba wana makambo oyo ba docteur Jeff Ndjadi Leteta don de Dieu ba maitre Tete Kabwe po maitre Tete Kabwe azalaka vieux na biso ya palais ya mabele maitre Tete Kabwe le bourreau hein ye azalaka na ba papa na biso Matadi Wamba po moni makambo oyo tiers moya lola agangaka po jeu de ceinture Po lelo oko mema ya lola na kumba eza na oreille ke ah oke ke na mona pe ba masa na nga kala na kenda pe se lemba okala mwa ba ya na nga eza ka par rapport a visite de so ozo boule ke o mema nga kumba po ke o faire souffrir nga esa lelo te po sainte ignace oyebi lisolo ya sainte ignace sainte ignace abonga na prison donc Ba fait nionso ba tshibala ko bima kumba mbamba akomi mutu donc to yeba nini to sala omoni affaire wana eza affaire moko boye ezalaki affaire moko fallait eleka en famille ezo nde na omi obenga to sala no emission. Est ce que eza mamba ki cherie te na kati wana? Te president caleb tukebana alakisa biso dejà maman na biso oyo biso toyebi omoni lelo oyo ba artiste ebele bayaka pembeni ya president caleb tukebana no ke po basala theatre epa naye ebele bayaka po bakoma bolingo naye. Mais ye pataki aza mutu ya indusa mutu ya makambu tosala tournage tosilisi apesi yo role nayo puis aza le seul leader oyo apesaka batu principal sans que ayebi biso petit leka na kurudimba mwa quartier un mwa première te va azalaka na ba ideologie wana te aza le seul leader oyo azo tambola na droiture donc ba loba faut approcher l'homme donc to jugeaka mutu na musika te donc emoni yo lelo obengi nga tosala emission na hesiter te oyo eza net Donc presence na nga na minutes oyo na actualite ba vie ba mambo ebele ekoya mais jamais nako landa na kuru dimba oyo te tshala nga mwa boye sala nga mwa boye te eza eloko esali ndeko to tournaki film ya la fille du serpent tolekisi film po biso Cinarc toza na chaine na biso pe ya television na star time toza pe na chaine na biso ya television na youtube totiaki film na youtube totie film na star time mais na film tozalaka Tant que tosali film tozalaka na mwa système faut tosala ba fiches par rapport ya promotion ya film ndeko na biso tellement amimonaki na ba fiches amimoni que batambusi ye monde entier epesi ye liboma donc na plus de 50 chaines na ndenge Afrique na ba bouquets ye epesi ye liboma ok biso pe tobandaki koluka nde makambo pomoni lelo oyo TV na Congo eza ya kokufa nde ezaleke kala na leki pena pa mami lela na leki pa ariette kashinga na leki pa ba carine mokonzi na leki pa ba nadege ba nadege bwa kungu na leki pa ba willy kayembe ba sinsa kapashi ba isho koko na bike nde na leki bwe vitesse mais lelo ekoma na ngo bongo te okosano pe miso na papi mboma ba petit ba otala na bango novelas ba otala hi hein ezani hi Famille Kardashian. Au moins ce que Bella epesa li petsana eza famille Kardashian. Tellement azotala Kardashian trop. Donc alinga zwa comportement ba Kardashian aya na na Congo. Toi na Congo to respecter mabele na biso. Biso na biso toyebani nde ni to jouaka. Na bika ntango moto abenga tournage, na bika te tokendaka boye tokendaka boye. Pova ne tozwi te. Bolanda ba mbebo b'artiste ebele ba fiba te b'artiste ebele ba fiba ba mbebo wana eza kaka par rapport ya ki charisme biso sikoyo na ba tongio tongio ba ya lola mosee donc tolakisaka pena ke rigueur na art biso nde musala donc musala nde liboso o mituka zua ba mbongo zua ba voyage zua boulot nde po biso toza ba bosseur. Selon la musheni qui parle. Si si donc ba tongi bango wana donc biso nde musala sans musala toa eloko te po ba bi zanga nionso mais ko zanga musala te po ba biso so tozalaki na ba misala te nia mususu na mua teka na ba gambela un mususu na koma na nga pe negliger mais tant que j'ai aime mon travail vous savez aujourd'hui le français on dit si les enfants de poulet et rassasie dans la marmite Seke la maman est dans les dents donc mwana soso soki atoni na nzungu seke maman aza na kati eloko ezo sala la fille eza batu bazo appuyer ye que te sala ndeko no boye faire souffrir ndeko no boye nako pese conseil yeba nini ozo yeba nini ozo sala tozala na bolingo tango oyaka ko senga role nga na zalaka tango oyaka ko bondela po eza fula yo nga na zalaka Succès wana mpe esili te donc tu as perdu tu as perdu l'elephant à cause de muselekete eh donc a rate nzoko likolo ya likelele donc azala vraiment na yoy ayeba nini osala donc c'est un peu ça. Voilà merci Lola Mushenu tokomi na biso na suka mais Caleb keba na nionso te toutaki komona ye na Barcelone ameli 15000 dollars est ce que ba tana kaka bazalaka mabe to ndeni? Barcelone na suka Barcelone lelo bao tourner na president Caleb. Keba na bien omoni lelo oyo conseil nao pesa yo na vie kolingaka te ba intostikaka yo salaka makambo na volonte na yo epuis na volonte ya nzambe soki omoni osala makambo par rapport a propos ya batu oh te tala ye kutu boye tala ye kutu boye tala ye kutu boye wana o perde Barcelone azalaki intostike a s'excusa pa vie na ye Caleb bazongisa relation na bango normal Naomi Barcelone na profite pe na pesa ye mbote kote azali donc on est ensemble biso toza batu oyo tolingaka rancune tse omoni nga neti naza boye Po eza caleb tukeba na kuta bete lola kosala ba emission te tika ba nini po alinga nde ba mambo te mais nga sikoyo ata ke lola mutu ayindusa fo na sala ka ba emission po nao yoka mikusa eh donc fo na sala kaka donc nga nga po to zala no bien zala na caleb bien po lelo oso pe ekoma mneke mwa mwa tour Mua eloko moko boye grace à ferre na caleb ke lelo pe nako ma independant na nde na nga nako organise pe tournage na nga nako sala pe biloko na nga nako ma voir meme na site na ngai oyo ke afa pesa nzela sikoyo mutu ya bongo ke azo pesa ba relation neti neti na minute azo pesa nga stumifulek hein Stummy foulette na ndenge ya paris aza missier donc heritier watanabe ti bakitaka ba paris mutu ayambaka bango stummy foulette nazoya confinement ezosila première vol po naokee poto nazokende poto mais naokima te po ba nimo sauvage oyo bazalaka na poto nga bakokanga te po batu tu bakendaka poto bakimaka mais nga naokee poto naoya naokima te po na vivaka poto na kin biso toza bato toza basa complexe omoni baartiste ebele lelo bakoma so ake poto to asomi mutuka mimono ondire akomi grand non Kokende poto eza kozala grand artiste te kosomba mutuka eza kozala grand artiste te artiste c'est d'abord l'etat d'esprit faut oyeba nini osala. Voilà merci jolina ikukumu ma fille cherie papy ikukumu le boss papy ikukumu jolie ikukumu famille ikukumu mobimba na lela bino ya danger tokomi na suka na sentir que nazalaki vraiment na artiste complet betelaka mo kilangila wana mukia wana epuis opesi ba dedicace na yo numero no telephone. Heyumee ooh Akanisaka za ujana ah, ah, akanisaka za ujana ah, ah, aza na mangwele oya oh, Kongo na lipeka kidi kidi ti ti ti ti ajeke eh. Nayebi te filet ezala à l'aise tire to bongo lango na langila ipotor contre maitre pa bilola musheni fue oyebi nzembo ipotor ayembela leteta nionso wana fue to bongo lango na langila po bayemba na bango leteta mutu ayemba leteta koleka nani ipotor aza te libala libala Nom de Dieu eeeee donc artiste ibrator mpiana courage prefere na biso shai ngenge ibuba po moni faut to soutenir bato oyo bazo mona bango eloko te biso ne faut to tia bango poid moni fe na biso shai ngenge ibuba ba negiger fe trop ba fingi fe oyo fe akoma ba pere tein ba nini fe teinture ebeba wana nionso po ba luka ba diminuer reputation ya fe shai ngenge ibuba toza na sima na yo fe na ngai ibuba et puis nani et puis tozo toza na matanga Kula ozo na citation Japan prophète na biso Raja Kula Japon nde Japon vu Raja Kula paix à son âme c'est l'os ram natalaki video osalaki bana tout ya bandalunga ngiringingi funana tozalaka eloko moko tolela vie na biso Raja Kula et puis bana ya lemba moamba lukunga tshangu To perdre element. Soki olingi omona ba pas oyo ya ba danse Vera Jakula bina te contacte nga tu vas voir ça avec le tonge tonge atikeli nga ba pas oyo balingi balanda yango bana kin oyo bakotala yango le 30 le 30 aout oyo avec ba tonge tonge toza bongo na jardin d'eden. Na jardin d'Eden na ndenge ya kinkole wana batu tout bolingaka Lola Musheni batu tout bolingaka ba tongio tongio nayebi ke bana mikili mususu pe bakoya ti le 30 wana bakolanda emission pe bana kin mususu pe bakoya donc nabengisi bino boya ebele le 30 po nakobanda yango nanu na Dodan na Bimar chez maman Bibi Nkweso apres toleki yango na jardin d'Eden po Il faut croire en toute chose que tu feras tu, tu seras toujours la tete et non la queue Amen. parce que tu es la lionne mm, tu es né en août mm. non ça c'est pas blague août na recevoir ko pardon na recevoir yango je reçois tu reçois mm. ya solo mm. o recevoir na recevoir hey yume tu recevoir mm. donc eh, na pesi mbote na Papa na biso Lombo Makedi, eh, Eve Lombo akufa. Eh, bosa. Na pesi mbote na fe na biso Igota Nzambi. Akufa te. Oyo suis de mort to nini elanda ngai. Na pesi mbote na papa Martin Kanda Onyango. Eh, Nzambe. Eh, le, le, le, eza fête ba wa. Le eza le premier août. Pardon. Tony na mois d'août. Mm. Ah, seke napesi mbote na bato tu bakunda na necropole molimo na bino efanda na kimia mm. bato tu bakunda na kinkole molimo na bino efanda na kimia bato tu bakunda na kitambo molimo na bino efanda na kimia bato tu bakunda na, ma, na mayadi bato tu bakunda na mbetseke mpo moni le mort ne sont pas mort hein? les morts ne sont pas morts faut savoir les valeurs des morts je vous respecte beaucoup plus 243857879068 est ce oyebi ke werra na frère patrice ba bebani dans sa fo inga ezalaka ya werra te ezalaka ya frère patrice Mwiti wera yemba na kelela bambati bamomi basringe nalingi namona fwenge yoyo lorisela kongola tinda kumisa lorisela kongolaise malolo mpe ya sonam ye mpe malolo mpe mpe ya sonam mais frère patrice pa yemba fwenge na ndenge ya bonzambe Moya mene yala mfwenge Mfumu Yesu mfwenge se Moya mene yala mfwenge Pele se mfumu mfwenge se Mfwenge omona nde ke na ba nuance Werra na Frère Patrice ba mutu moko ba beta ngebe etutana Fwenge pe etutana Kuku niungu moka kuku niungu moka el santo de kimba de kimbanseke balobi muana oyo awangana commune ete po ba djike ebele baa na poto sont de yuma avanda nde na kimbanseke otuni tshabitsu oyo ama campagne mais muana kimbanseke mais kuku niungu moka el santo de kimbanseke n'a pas refuse son commune kuku niungu moka el santo de kimbanseke vin na nga wami miguel hein wami miguel le gout de vivre en direct de panama hein Wami Miguel ya papy matalatala ambassadeur faut esenga superieur hein balobi general amisi tango fort tshitshi tshitshi colonel tshisekedi ya maman Denise betu hein lola musheni yango yoyo mois d'aout oyo ezalaka muana ngai anniversaire Vin na nga ja kichinja le sage hein Vin petit na oye yo ya ja kichinja le sage Tozo lela jolie kinda jolie kinda jolie kinda hein Il tra jolie paix à son ame Wana mpe na code ya presse po moni lelo Presse tozo ya su na matanga po ko perdre ba Kamo Lopez Ko perdre ba Charlie Balaka donc nao kufela trop Donc nao kufela trop na kufeli trop Hein? Ba fe na nga ba nzila fanani ba kenda donc Nzambe abatela nga na kufa lelo te po na na ba charge tara mikolo na na orphelina na profiter na pesa bana poto tout balingaka kosunga bato nazo gérer bana mon orphelina ba dame trop tasunga na na nga mtambau mais na ndimi na gérer moi 20 petits Wana besoin ba film wana besoin ba realisation makasi numero yango wana to bengi na numero oyo eza na ecran okozua lola musheni toko travailler pona bino po toza wana pona ko travailler tala lelo oyo hum tala lelo oyo yo nesi bino soki olingi ozua ba pave radja kula tika bo contacter nga lola musheni Kaka nde napesa ye numero plus 243453879068 nde kaka ba tongio tongio balobaka au pluriel avec S à la fin donc c'est un peu ça. Voilà merci merci na bino nionso bowuti kolanda Lola Musheni ndenge apeseli makambo yango merci na bino nionso botiakaki vraiment ba attention na bino Naomi Musai Air Force One vraiment balobi anniversaire na ye eza le 28 cable mère nao alimenter ba Ba journaliste nionso ya mike mike nga nde cable mère na bango voilà merci na bino ornella musai famille musai mobimba ma maman cherie mado mujinga eh bana poto nionso na linga bino mingi vraiment bo s'abonner na HD consulting TV merci quant à moi je vous dit à la prochaine bye bye. Bonjour bonjour ba ndeko na nga ba tali na nga maman na nga na yebi ke boza ebele na ba ndaku bana Paris Ba mericain ba ba masta nanga moko ya kati na lela bino ya fort na yeba ebele botuna nga botuna la vibration osala nini awa awa na opesa nanga makambo wana te mais awa na opesa makambo na système ya basi toza a pompe funèbre na bino bolukaka yango oza wapi eza na ba circonstance eyaka mwa deuil moko boye po mwa presentable ezala bien na matanga baya ba sentir toza awa chez ya fin la maison la richesse nous sommes là nous sommes là nous sommes là oza na posa ozwa bon moko ya kanda ya kano eza te ke kaka batinda yo uta poto te ba pièce na biso pe awa eleki ya poto eh la vie mwasa kosa te napesa bino nde makambo nayebi ke boza na ebele boza branche bolanda nga kaka place nyonso nayoke bino bozala na mpona nga bosoutenir nga naza awa na kati ya maison na bino bobenga ya trop nayebi ke bobenga boye ebele makasi mpo nga nakosa bino te alors toza na mposa oya na la maison la richesse toza wana toza justement na commune ya ngaba ozwi transport outi wapi oza na commune nini tu prends justement le transport commune de ngaba okiti na arrêt Donc pomme funèbre ya la richesse toza na kianza toza na kianza commune ya ngaba avenue mbe 176 donc reference salle de fete palais royal donc so okoti kianza omoni salle de fete moko wana palais royal toza wana en face na ye numero ya telephone oyo nakoki kopesa Eza plus 243 wana nim da biso soki obengi biso ozua biso na numero wana tokosala marche vraiment ndenge nionso tout bokozala nango tokosala. Toza wana toza wana pona bino ngai naza wana pona bino na kosaka bino te na sera bino toujours ya bien na sera bino toujours ya bien botala ba qualite ba pièces oyo maman na nga oza ngo su wapi ba pièces ya kanda oza su wapi chez ya fin toujours toza wana na bino tolenda na olenda ka na bino naza partout place nyonso boluka nga bomona nga la vibration un contre ça na kosaka te ngai oyo naza wana alors boye ebele boye ebele boye esangama genre mwa bien ke Ba fan na nga baye ba fan na nga baleli po awa eza nde maison na nga maison na nga comme maison ya vieux na nga yango na bengi bino bino ebele bosala nga plaisir je vous aime à trop à trop kobosana te soki oza na posa ya numero ya contact bapesi bino boza wana bobenga boya ebele na oyamba bino toyamba bino soki oza mpe na posa bomona nga na kati ya maison je serai là pour vous pour vous pour vous merci beaucoup ba fan club na nga ba fan na nga nyonso Oh bolela nga ya fort, bolela nga ya tembe Je suis là, je suis là, je suis là encore, encore et encore Merci beaucoup, ciao.